Experiência de física. Vela que levanta a água. Ingredientes: um prato fundo, um copo de vidro, água e corante que é opcional. Vamos a essa bagaça. Coloque água no prato junto com o corante. Já deixando a vela no meio do prato. Acenda a vela e em seguida coloque o copo sobre a vela. E observe o que acontece com a água. Oh, oh meu Deus que macumba é essa véi? Simples, isso é física, vai estudar vagabundo.